बसमीम अल्लाम Mumtaz Ahmed admin weight loss and mind academy mind diet program की इस डीप ब्रीदिंग वीडियोस में आपको खुश आमदेद डीप ब्रीदिंग क्या है और डीप ब्रीदिंग का सही तरीका क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ मकसद ये है कि कोई भी तख्लीकी काम हो माइंड का काम हो किसी प्रोजेक्ट पे आप काम करने लगे हैं माइंड और बॉडी का रिलैक्स होना इंतहाई ज़रूरी है माइंड और बॉडी को फौरी तौर पे रिलैक्स करने के लिए डीप ब्रीदिंग की जाती है और अब तक आपने जब भी गहरा सांस लिया होगा तो वो किसी और तरीके से लिया होगा लेकिन जो तरीका डीप ब्रीदिंग का आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ आज के बाद आपने जब भी डीप ब्रीथ करना है अगर आप नॉर्मली भी ब्रीथ कर रहे हो तब भी आपने डीप ब्रीथ मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक ही करना है डीप ब्रीदिंग का मतलब यह है कि आपने गहरा सांस लिया और उस सांस के नतीजे में आपका पेट बाहर को फूलना चाहिए जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं ऐसे ही आपका पेट बाहर फूलना चाहिए सांस अंदर लिया और पेट बहर की तरफ गुब्बारे की तरफ फूल गया और जब आप सांस बहर की तरफ निकालें तो फिर आपका पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए यानी गुब्बारे को जब आप अंदर की तरफ दबाव देंगे तो हवा बहर के निकलेगी ये आपकी बैली ब्रीदिंग है और इसे ही डीप ब्रीथ कहा जाता है तो इसके कुछ स्टेप्स हैं कि डीप ब्रीदिंग हमें कब और किस तरह करनी चाहिए डीप ब्रीथिंग करने के लिए पहला तरीका सबसे सॉरी पहला काम तो यह है कि आप कंफर्टेबल जगह पे बैठ जाएं या लेट जाएं आपका कंफर्टेबल होना आरामदेह पोजीशन में होना इंतहाई ज़रूरी है और उसके बाद आपने अपनी आइज़ क्लोज़ रखनी है आइज़ क्लोज़ इसलिए की जाती हैं कि इर्द गिर्द की डिस्ट्रैक्शन ना हो आपका दिमाग ना भटके क्योंकि जब भी हम कुछ देखते हैं तो ख्याल उस तरफ चला जाता है आंखें बंद होंगी तो आप पूरा ध्यान और अटेंशन ब्रीदिंग पर दे पाएंगे तो दूसरे आप आइज़ क्लोज करेंगे उसके बाद फिर आपने ब्रीद इन करना है सांस को धीरे धीरे नाक के ज़रिए अंदर की तरफ खींचना है और आपका पेट गुब्बारे की तरह फूलना शुरू हो और बाहर की तरफ आपका पेट निकले तो ये आपने सांस अंदर खींच ली सांस अंदर खींचती अपने फ़ौरन बाहर नहीं निकालनी आप कम से कम पाँच सेकंड तक सांस को अंदर रोक के रखें ठीक है ये रोकना ज़रूरी है अगर आपने इधर सांस ली और फ़ौरन बाहर निकाल दी मकसद फौत हो जाएगा या उतनी देर तो आप ज़रूर रोक के रखें जब तक कि आपका सांस टूटने ना लगे और उसके बाद फिर आप सांस बाहर खारिज कर सकते हैं लेकिन जब आप सांस बाहर निकालना शुरू करें तो धीरे धीरे मुंह के ज़रिए आपकी सांस बह आए तो यह तरीका है असली और हकीकी डीप ब्रीदिंग का ब्रीद इन करें पेट आपका फूले सांस रोक लें और उसके बाद फिर आप दोबारा आहिस्ता आहिस्ता सांस को बाहर निकालें तो ये एक ब्रीद मुकम्मल हो गया अब आपने कम से कम सॉरी कम से कम तीन बार और ज़्यादा से ज़्यादा पांच बार ब्रीदिंग करनी है इसी तरीके से आप कंफर्टेबल स्टाइल में बैठे हुए और पांच बार आपने ब्रीद करना है आगे आने वाली तमाम वीडियोस में आपको पहला काम डीप ब्रीदिंग का करना होगा